في فاسورن امش باجاري قامشون هات الفيدكي انا است امش باجاري قامشوني بس في ستروجي مش ام الفيدكيني عندما اللي خصن تشيبو ام الفيدكيني كسي بريندار تشتكى به كاريما امراض جنب بريندار كسي اغلب برينداري متى سبيل المالات خوك وديت ومال خراب كرين ودي وبرا كسك كسيها بزانبك ام بريندار كبير عرضينا هيدا تمام وعم آه، بريا دروجا جي لجيما خستن آه، جيما خرا كرن ام بس برا زانبن ام شكاري خبر دوام بكن ام دف شكاري خنا كرن و سباسيا وتكم ام عدنا بسكيليا اهلي تدريسي وعفرين يبكن ام باردوغان بس اشترى بس ام كردنا كردي برينا ام كردي ايلونا بويفا وبيه بسكيليا يجي تكن كاريما بلا بصة بصة بصة بلا الرياخ اسمه بقهاري دولة سرية بكي ويبشي دليلة وقصدي نكاريدنا ما ما بي عمنا حيلك وحفرينة وجندي أسري جدستي مهري عفرين عفرينة مية وجندي أسري مية وبيجي سترو كابو وبيجي سترو كابو أنا سليمان أحمد درويش من منطقة الشدادي آه، من المكون العربي جبوري جئنا إلى أفرين لنتضامن مع أفرين ونقف مع أفرين ونبارك لأفرين بنصرها بعد أن لليوم الثامن عشر لم تستطيع القوة الأطلسية الأردوغانية أن تحقق أي شيء على الأرض فنحن أتينا من هناك لنبارك لأهنا في أفرين ونقول لهم أن أبنائنا في قوة سوريا الديمقراطية كما ساهمت في تحرير مدينة الرقة ودير الزور جاهزة على أبوة الاستعداد لأن تدخل إلى عفرين وتتصدى للاحتلال التركي البغيض نحن كلنا أفرين كلنا أهل أفرين أهل أفرين أهلنا ونحن منهم وهم منا ولا يمكن أن نستغني عن أفرين وأفرين آخر آخر قلعة تسقط إذا سقطت أفرين سقطنا جميعا وإذا انتصرت أفرين سقط أردوغان ومن معه الإرهاب العالمي كله بما فيه منه بعدين نحن ما نعول الا على ابنائنا وعلى شهدائنا ما بنعول على الصمت الدولي البغيض وهذا التخاذل الامريكي الواضح عرفت علي؟ نحن كنا ان تحالفات مع امريكا وعاتبين على امريكا انها توقف معنا لكنها ما استطاعت انا حتى تصد طيارات اردوغان عنا. سجان. ام جيهاني تباير ام وك روجار فسريا ديمقراطي دجي دولتي دجي او سيستما ا قومي ا عنصري ا شوفيني اوی سال چهار سال ام دوار براتیک دی ام بکار دینن و اف چل سال ما ام جیر کار دکن اف سیستم هان و بسر کرد چمکی همه بیک هاتی ای هرمه کرد عرب ترکمن سریان به همه بشوینا تبل فينا دبن بخوينا خو نبقوتنا خو جبر فينا ام زانن بي او سيستما ا دولتي ا شوفيني ا ديكتاتوري سرنا كبه ا ديمقراطي ا سيفيل او او كيف يا ملتا برات يا ملتها ويأوي بسر كذا ويبسر كذا ويعقيد بسر كذا ويهدى بسر كذا إرادة ملتا يبسر كذا إرادة دولتها و يبسر كذا